არ არის ასე ვთქვათ წმინდა სამართლებრივი საკითხი ერთ-ერთმა ქვეყანამ მის როგორც ჩანს თავშესაფარი მოქალაქეს და აქედან გამომდინარე წმინდა ფორმალური თვალსაზრისით ინტერპოლის ბიუროს შეწყვიტა ძებნა ასე რომ არანაირი კითხვა პროკურატურასთან მე არ მაქვს